айлана боюнча нерсенин кыймылы айлануу мезгилине барабар белгилүү аралыкта кайталанат айлануу мезгили бул нерсенин толук бир айлануу жасаган убактысы айлануу мезгили т тамгасы менен белгиленет айлануу мезгилинин бирдиги катары секунда кабыл алынат эгерде белгилүү бир убакыттын ичинде нерсе эң толук айлануу аяктаган болсо анда айлануунун мезгили убакыттын белгилүү бир убакытта жасалган айлануулардын санына болгон катышына барабар айлануунун жыштыгы бул бир секундада нерсенин толук айланууларынын саны айлануу жыштыгы n тамгасы менен белгиленет эгерде белгилүү бир убакыттын ичинде n айланууну аяктаган болсо анда айлануунун жыштыгы айлануулардын санынын бул сан аяктаган убакытка болгон катышына барабар айлануу жыштыгынын бирдиги катары минус биринчи даражадагы секунда кабыл алынат жыштык жана айлануу мезгили төмөнкүдөй байланышта айлануунун жыштыгы бир бөлүнгөн айлануунун мезгилине барабар